Servus Leute, hallo. Uri X-Ride, die sechste. Heute mal richtig Muddy Muddy Ride. Schlammschlag. Oh Leute, das war das abartige Matschloch, wo ich durchgeballert bin. Jungs haben Spaß, ja. Jungs geben Gas.